Jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan. Subscribe dulu nak no, bagi. Kalau nak klik animasi kita hot ha, serunya. Maka tuan petri si Dewi isteri lah juga mengajak jos kamu anak kepada kasi Rama Raja. Bako cekawati Rama Rama dan titi baik bako bersama. Tuan petri si Dewi asap silos tak kalau mula anak lah juga marusi kelapi duduk di dalam waktu yuk di rumah galau kueso 40 tinggal negeri Kuala Dua berdak muda tanah purbingi sari. Mengandulah juga di dalaikat berkata ni boleh ni tapak nari. Di jalan nak cari suami ke maka je sama tiba menujulah juga dalam negeri dalam negara tak silap dan negeri ratu puyo perangi. Ah berjalan ke pulau tuan menteri Sidewi lagi pulanya. apa lah juga di abah ni. Ha lah weh, kita ke panggil tawar lah Kita ke panggil terhutu-hutu pun kita terkena juga ni. Tama pula kita terdek kasar eh. Nama apa digi? Tawar, tawar, tawar. Oh, tawar. Ha lah weh. Oh, budak ni mari tuan no lah Eh? abet awet sudah kita kita tak ada tanu kan dua kita tak kaji dengar lagi ke panggil abet kita tuanya ke kau panggil poci poni poni poni pango nagel lah ke mana nama nak pergi lagi kau di dalam negeri negeri banyak negeri beli ke belakang weh negeri lah mana weh kaya bangat weh negeri lah mana weh kita kalau boleh atas kita atas ambo nak pergi jumpa lah juga setel lah juga negeri sini. Oh, ya weh, setel negeri sini. Nama ke dia, nak jumpa siapa dia. Dia setel tu banyak orang, okay, anak dia pun. Waduh, dia cukup. Eh, satu kepada ke petrol, raja pun ada. Nak jumpa orang mana weh. Kamu nak jumpa lah juga. Okey, nama mak raja kamu ada kau tidur sini. Oh, tak ada weh. Tak payah pergi. Terima kasih dah kita boleh kat bangan ni lagi. Ayuhmu. Ya, ya, Ayuhnya, kira ngak ni. Tanya pesa tidik ibu saloh ni. Yalah juga kuna kita hanya lagi Malah ibu lakun timu menuju dan lagi Ratu punya pelangi Eh, Kak Weh. Walaupun orang tak uti, orang bengok, orang tak bisa tengok orang. Nak siapa panggil kawai kita? Meriu ni, mana jauh ya wak, he? Sobarlah juga. Mago panggil kawai. Mochi, mochi pada bapak, mochi. Tak tengok orang, pasal tak reti, pasal bengok. Nak siapa kita panggil mochi? Sia-sia, kita botol baju banyak pasalnya. Mago panggil kawai, panggil mochi. Biarlah aku nak panggil kakok sekali tak ada kira lah juga hanya ke. Mekak eh. Kami sungguh nak kak gaduh sungguh. Oh, lah, dia nak kuanu lah ni ha. Nak polo kak sangat. Hmm, kamu tahu dah lagu dia. Sampaklah kita pergi makhluk kena jadi ni tak banyak pesis sungguh lah ni. Biarlah sana ke dia. Kak eh. Gapa dia adik eh. Amba nak tanya sikit. Kau tak tanya lah. Banyak kau boleh. Tanya ke apa? Kak nama apa? Kita kita panggil Romeo Juliet. Weh, dia ni malu kau gue nak lah sana dia. Kak, Juliet. Oh, Juliet. Ha? Kak Juliet eh. Bagaimana dia adik? Amba nak masuk jumpa serta boleh kau. Koloni Sudah baru Sudah kaya Comel lah Tuah lipa Tapi nama kita tak tahu nama gapo Tapi nama kita tak tahu Orang kita, kita tahu Okey, comel lah, putih kuning pada kena Cina, itai manis pernah nak Jawa. Tinggi tak kena, besar tak kemu, itai tak putih. Okey tu, okey tu lah natu. Raja tu lelaki tuan peterimanya murah lo ni. Boleh kau amat nak jumpa dengan dia? Boleh pun kena tanya lah orang jaga pintu orang standard-standard kelas-kelas juga ni tiga orang duduk cakap ni. Mak mana orang jaga pintu dia? Kalau nama tak tetap ha, dua tiga orang. Hari tu nama lagu tu, hari ni nama lagu tu. Nama kau ni pula. Kesok nama lahir orang tiga orang. Masa kita kok buat elok. Masa kita pala macam kajah. Masa kita boleh kuru. Oh, gitu boleh kok. Mau nak jumpa dengan dia, kak. Boleh lah, adik. Tak silap amo sapa do di dalam lagi Ratu Puyo perangi. Amo nampak jauh di mata supaya ia sepesaing sama-sama. Ya lodo, tak silap mata amo. Amo lagi tanya dia. Thank pensar en cine, eh. De moche, a ver, yo ve más. Moche Magui, moche Magui, moche Magui. Moche Levanoy. Moche todo tres y Levi. Entonces allá, moche de Magui, entonces allá. Venga, se pesa, eh. A ver, voy yo. A Sama. Alright. Mak tak boleh main dengan dia. Okey, semacam pengasuh tiga orang. Manulah juga suami yang mahu seramu. Benda royak saya tak tengok tadi dah. Kau dia? Dah lah jangan duduk royak tu aku seramu besar tu. Royak boleh nyakit ni. Macam hidup gegek. Abis saya. Abis saya. Ha. Huh. Manolah juga suami yang mau sama gua no. Kamu tiga orang di sini suami yang mau tak ada. Menyangka royak saya tadi. Royak tadi boleh nyakit parut. Lalu aku sama godai. Godai pula pergi kena bunuh pula pun hati. Ah, ada benda royak. Royak gapo bema. Rusia, Rusia, Rusia. Rusia gapo bema. Ah, tadi royak tu aku. Ah. mulut buruh apa bayo? Ya? Tu aku sama pesedoh lah. Dia kata wala dia bini dua pun jangan royak ni sama royak. Gapo dia bayo? Ya? Tu aku sama pesel lah sama tadi. Sungguh dia kata dia bini dua dengan tu teri. Ha, maya mau pun anak ratu punya perangi kalau mari makcik jangan royak kata dia bini dua. Nah sama ni bengul tadi royak Rusia ke. Ha, dia uni royak, dia uni royak, dia uni royak. Royak gapo pengen sampai sai. Royak gapo pe sai. Mujur itu royak, riuh sampai mak royak. Royak gapo pe sai. Kau ikut kamu lah, lo ni ni kau dengan Tuan Menteri. Ha, Mai murah nak ratu puyo perangi. Dia besedo tak sebi royak. Kalau mau cik mari, tapi pun ni royak macam punggol. Jadi istri yang makan Abang mahu sama tuan petri mayu mahura. Oh. Waktu ya kita duduk bisi, duduk gege ni. Buat ni tak boleh percaya Rusia orang ni. Jadi dia nikah kahwin dengan siapa dia, Sa'i. Malu nyambo Sa'i. Nanti aku terima nyumah hura anak ratu puyuh peranggi lah. Habis tu aku bersedoh lah. Habis mak biyuh yang duduk rojak tu buat sepengu ni. Di mana lah juga suami amo seramu. Siapa lah juga ke kata ke tua ni ke? Tak isah sendiri. Sudah ada anak dan ada cucu dah. Jadi dia nikah kahwin dengan Tuan Petri. Mayo Mahura anak ratu lah juga Puyo Peranggi. Ha. Biarlah juga Amun Ogi jumpa dia. Tak ada apa-apa hari ni. Hmm, tu dah hari ni. Buat kereta hari ni tunggu masa dah. Tunggu masa apa nama ni? Panas sangat royak. Kuih ku sama pesedoh tadi. Siapa dia royak Rusia ni Kata dia nikah dengan Tuan Menteri Maya Mohora Dia pacun tengkak Mangti Sama eh mana royaknya Hmm, royak oh? mah Ah, koyak orang ula-ula ya. Tunggu. Ah, ula-ula koyak. Abi, abi. Ya? Aku koyak orang dengar ya. Mungkin. Aku ah, koyak orang ngesuk ya. Ha, kau sepakat goyak belakang. Kau pun kita tunggu masa lah. Ha, sakit parok lah sekali ni. Hmm, padahlah semalam kita mimpi rumah utuh. Tunggu masa dah. Kita lah biar. Kau tu lah musyabut dah buruknya. Nampak jalan dah biar. Hai, hai, hai, hai. Naik petiuk macam nak ni baru beranak selalu lah. Mana sangat semuluk langgar. Hmm, royak sangat. Sedap <laughs> tiok lah.